copotan potong anjir kepencet yang beli item apakah ada di road lagi di sini ketinggalan god kita guys Oke, Dirat yang masih di sini ternyata dia sangat setia. Dia sangat setia. Kita tungguin di sini guys ya. Senang sekali, ayo Balmon guys. Kita kabur pasti digeblik, pasti digeblik. Oh tidak. Ruby sini Ruby. punya sangean ternyata guys dimasukin Angela pula di balmonnya dirasuki Angela guys gak bisa kita ya guys ya aduh harusnya kita pulang dulu guys mati kita ini wah ah, mati kita mati kita Ih, mampus mundur Kira kita ulti empat dikit ayo incelannya double kill guys di sini monyet mengamuk ya guys kita balik dulu guys balik balik balik balik balik balik balik yang mencuri nggak balik balik balik balik balik balik balik balik habis mana Towerku, woi. Oh, no mantan. Anjing. Tower tuh anjing. Aing cari recall lah dia teh. Oh, nu nahan pisan ngajar dong di luar goblok. Tuh, menang lane oge aing. Arah tower. Alam jadah dirot nanaonan dirot nanaonan nanaonan dirot nanaonan dirot nanaonan dirot nanaonan modar aing anjing tuh aing kolot dia ngapus lah nundawu dulu anjing modar hiji anjing ku dirot aing ya kamawas waduh jadi sebenarnya yuk tatal pindah lo yuk pindah lo coba pindah lo sakit dong main lo yuk menjelak mantap yang mantuan lo ya Ebalmon anjing tato bantuan tato ada balma balma oh mau jukut hmm tak sempat aing beda ngalangan balmon tidak petan teman mantuan langsung kena kantor pandian ya pandian open lah bagus gak bagus percaya hula pandian open di support ke depan ini yang pindah deh kami melihara item kayak dah boga ini ya Boga bangbung hidung ini eh. Pepenuhian ya teman-teman katakan Hmm Dirot sakit babi Oleh karena itu Hanya untuk menerimanya bilang baru kan dari eh? iya. ay masuk penjualan pasti kabur dulu deh menjelang masuk kita kabur clean oi oi buta buta hati kau buta hati kau tai minion yo Astagfirullah. Minion putahana cadu aing minion ka berapa ge? Ngapusnya yuk. Tahan. Kan everyone. War X jadi aing. Setiap kesalahan adalah sebuah pelajaran. Munur. Tenang tuh. Ayah lor munur. Bisa nggak sih Bisa alam. Oh, bal mana munur ya? Jadinya tahan munur, olah maksa maju. Oh, bal mana jadi dia, Angela mas ulti. mundur Duh, Rubi. Butuh, rusak bro, berpae. Eh. Karat anjing. Terus ulti kabeh. keluarnya farming keluarnya miskin oi buang harga aing ini tepan singapus singapus antepan item attack tak sekarat Lailana tak Angela tawe lorainya mana tuh ikan lainnya tak tentang tong mantuan perang tuh eh. munur kan itu mau tabalman kalinya terus ulti tong munur rajukut lanjut pai menjukut pisan lor, mas awas oh, skill ngalor warna farming sendiri reset sete eh. mundur mundur mundur astaga mundur Angela Angela Munur. Lor, oi, ingat oi. Angela mau. Astaga. Munur, Munur, astagfirullah. Terakhir Ya teh lor anjing. Lain minion. Corona anjing. Bisa sok tahan clean. Sering kau mukul. Sering kau ultinya. cakarat, tren kau kebayangan aing beri kau aing. Gila, farming ada tuh kuat mah. Minimal menit 15. Sekarang nahan. Oh, kurang pekat ya dia. Gas, mid, sok. Gas. Sok. Sok, gas. Gas, sok terus. Tata,